¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Nuevo coche legendario y como lo prometido es deuda os lo traigo Coche Galaxia que ralentiza dos enemigos hasta 5 segundos Pero primero antes de comprarlo tenéis que suscribiros al canal darle a la campanita para que os notifiquen todos los vídeos y sobre todo darle un like, me queman los dedos por comprarlo así que le voy a dar ya comprar Coche Galaxia por 350 gemas, sí. No me digáis que no está guapísimo, ¿eh? Me encanta, me encanta. Venga, ¿para qué vamos a tardar más? Vamos a jugar, lo voy a seleccionar. Ojo, que quiero ver... Bueno, su cometido no me sale todavía, me gustaría saberlo. Pero vamos a jugar con él en un mapita, en el mapita nuevo, bueno, nuevo, que se repite que, bueno, vuelve al Crash of Cars, mapa helado, le voy a dar, vamos a jugar unas partidas, vosotros lo vais a ver, yo me despido para poder concentrarme y enseñaros unas buenas partidas, y nada, muy ilusionado por este nuevo coche legendario, que está guapísimo, joder, es gigante, ¿no? Es gigante la nave Venga chicos, me despido, me gustaría dejar si un gran like, como lo he dicho antes, reventar el botón de like y nada, hasta pronto con más vídeos.